ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်မြမြတ်ဒီဖျာယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2566နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1384ခုနှစ်ပြာဇိုလပြည့်ကျော်9ရက်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ12ရက်ဇာတာပတိနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသော ဖခင်ကြီးဥခင်မောင်လက်မိခင်ကြီးဒေါခင်ဝင်းတို့အားမှုထား၍တာသမီမြေမိသားစုရန်ကုန်မြို့နေ ဆယ်မိုင်ရန်ကုန်မြို့ဆယ်မိုင်ကုန်းနေဥစင်ကွမ်းဤဒေါ်ကျင်ခင်ဒေါ်ကျင်ခင်မိသားစုပဲလက်ကုန်းမြို့နယ်မင်းနန်းကြီးရွာနေကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဦးမြမောင်မိခင်ကြီးဒေါ်ရွှေမြိုင်တို့အားရည်စု၍ကျန်ရစ်သူသားသမီးများတစု အဖွာတော်အောင်ရင်အားရည်စု၏ဦးမောင်ဇော်ဝင်းဒေါ်တန်းတန်းရွှေမောင်ကောင်းထက်ဇော်မဇင်မိုးမိုးဇော်မိသားစု ကိုမိုးမြင့်မအောင်ဤ34နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလူ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 2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ12ရက်ကြာသပတေးနေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားအပ်သောဓမ္မရုစီမထေဤအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဓမ္မရုစီဓမ္မရုစီယထေရအပါဒါနာဒီ ပါဠိစာပေမှာပါဠိစာပေမှာအပဋ္ဌာနာဆိုတဲ့ကျမ်းစာတစ်ခုပါရှိတယ်အပဋ္ဌာနာဆိုတာအတိတ်ဘဝကဘယ်လိုကျင့်ကြံအထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အတိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဝဆက်လမ်းဘာတွေလုပ်ခဲ့လို့ချွတ်တန်းဝင်နေဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချွတ်တန်းဝင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုယ်တိုင် သူဘယ်ဘဝကဘယ်ဘဝကဘာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြီးပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ဂါထာပန္ဒနဲ့ဖွဲ့ဆိုထားတဲ့ကြံနေပေါ့ဥပမာပဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါခပြာကြံလို့ဟာမျိုးပေါ့နော်ခပြာဖွဲ့ထားတယ်ရှိတ်စပီးယားခပြာတို့လိုဒီအပဒနာဆိုတဲ့ကြံကသူဘယ်တော့ကဖေဖျားလက်ထက်မှာဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဘာတွေလုပ်ခဲ့လို့ပဲဘဝရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီဘဝကနေပြီးဘလို့ဖြစ်လာတယ် အဲ့ဒီတော့လှုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ခုဘဝမှာသူယဟန္တာဖြစ်တယ်လို့ပါတော့အဲ့လိုပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအပဒါနာအဲ့ဒီအပဒါနာဟာဖရာတွေလည်းပါတယ်ပိစိကဗုဒ္ဓတွေလည်းပါတယ်ယဟန္တာထေရာအမျိုးသားယဟန္တာတွေလည်းပါတယ်အမျိုးသမီးယဟန္တာတွေလည်းပါတယ် အမျိုးသမီးယန္တာတွေရဲ့အကြောင်းကြတော့ထေရီအပဒါနလို့ခေါ်တယ်အမျိုးသားတွေကြတော့ထေရပဒါနအပဒါနအပဒါနဆိုတာအတိတ်ဘဝကကျင့်ကြံကြုတ်ကို အထုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြဆိုလိုတာသူတို့ဘာကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေပြန်ပြောတာတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ အဲ့ဒီအပဒါနတွေထဲမှာတချို့ကတူတူလေးအကြောင်းအရာတွေကတချို့ကြတော့တော်တော်ရှည်တယ်အခုဒီကနေ့ညဓမ္မရူစီယထေရအပဒါနဓမ္မရူစီမထေရဲ့ပါရမီဖြည့်ကျင့်ခဲ့မှုပေါ့နော်ဓမ္မရူစီမထေရဲ့ပါရမီကုသိုလ်အကြောင်း ပြောမှဖြစ်တယ်ပေါ့အရင်တော့လည်းဒီတရားကိုခေါ်ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့လို့ထိနာမဲ့နဲ့ဟောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတကယ်မိတ်ဆွေကြီးတွေဟာအမရထဲမှာနှစ်ဘဝပဲကြုံရတဲ့မိတ်ဆွေနှစ်ဦးဆိုပြီးတော့ဟောခဲ့တာအဲ့တော့နော်ဒါသူဆက်သူဆက်တန်းကခဆန်းနေပေါ့နော်ဓမ္မရုစီ ကောရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခါမှာသူကဓမ္မရုစီနဲ့ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးမှသူယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သူဇလန်ကဘယ်ဆလာတာတော့ဆိုသူပြပြောပြတဲ့အကြောင်းတိုင်းပဲရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေကဇလန်တွေကသူပြန်ပြောတဲ့အတိုင်းခပြာနဲ့ရေးထားတာပေါ့နော်ခပြာနဲ့ရေးထားတာအဲ့ဒါကို ရမလို့ရှင်းပြဗဒမဟိုဆလန်လေးကကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆလန်လေးကကောင်းတယ်သူစပြောတာဘာစပြောတော့ရှတအထိပင်ကရောဘုဒ္ဓောသူမေတံပြာကရိစီနောထိပင်ကရမြတ်စွာဘုရားကတဲ့သူမေတရတိကိုပြာဒိတ်ပေးတော့ငါဘယ်လိုပြာဒိတ်ပေးခဲ့တယ်လဲ ဘယ်လိုဆိုခဲ့တယ်သူဝေဒယတိကို ပြတိပေးခဲ့တယ်တဲ့ဘယ်တော့တော့ဆိုအပရိမေယဣတောကပေအယံဗုဒ္ဓောပွေတတိဘယ်လိုပြတိပေးတာတော့ဆိုရင်အတိုင်းတာ မရှိတဲ့ဒီကနေ့ကဘာကစားပြီးနောက်အတိုင်းတာမရှိတော့အောင်ကြာညောင်းတဲ့ကဘာမှာတဲ့ဒီသူဝေဒယတိဟာဗုဒ္ဓတဆူဖြစ်လိမ့်မယ် အပရိပေယဣတောကပေအယံဗုဒ္ဓောဘွေတတိထီသူမေရရဲ့သိလေးဟာအလွန်ကြာညောင်းအတိုင်းတာမသိရလောက်အောင်ကြာညောင်းတဲ့ခပါတွေလွန်သွားတဲ့အခါမှာတဲ့ဗုဒ္ဓတဆူဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီမှာလေးသိင်ချင်းတဲ့ကဘာတသိန်းလို့ဖော်ပြမထားပဲနဲ့အပရိမေယကပ်ပေလို့သုံးထားတာเนาะဒါအတိပ္ပယ်ကတော့လေးသိင်ချင်းတဲ့ကဘာတသိန်းလွန်ရင်ပေါ့ အတိုင်းတာကန့်သတ်မရှိလောက်အောင်ကြာညောင်းတဲ့ကဘာတွေနောက်မှာဘုရားဖြစ်နိုင်မယ်တဲ့အဲ့တော့ဘုရားဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ချိန်မှာအတိအကျအမည်နာမတွေနဲ့တကွဗျာဒိတ်ပေတော့ငါပေးခဲ့တယ်ဣမတဣမတစနိကမာတာ မာယာနာမဘဝိတ္တိဘုရားဖြစ်တဲ့အခါသူ့ရဲ့မဲတော်ကမာယာလို့မိရနိုင်မယ်ပိတာသုတ်တော်နောနာမအယံဟိတတိခောရမောခမည်းတော်ကတော့သုတ်တော်ရဏဖြစ်ပြီးဒီအလောင်းလျာပုဂ္ဂိုလ်ယသိသူဗေဒယသိကတော့ ကောရမလို့အပြည့်ထင်ရှားတဲ့ဖရာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါဒီပင်္ဂရမြတ်စွာဘုရားကဗျာဒိတ်ပေးဖို့ကိုပြောပြနေတာနော်ပဒနာပဒဟိတဝနာကတ္တဝဒုက္ခရာကာရိကံဒုက္ခရာကာရိကာသာအလုံးကိုခက်ခဲပင်ပန်းပြီးလုံနိုင်ဖို့အလွန်ခက်တယ်ဒုဆိုတာခဲခဲရင်ကရာကလောက်ရခဲခဲရင်ရင်ချူပန်းအထော်ရတဲ့အလုပ် ဒုက္ကရစရိယာလို့သူတို့ဆုံးတာအဲ့တော့ဒုက္ခစရိယာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ကရစရိယာလို့ပြောတာနော်ဒုက္ကရဆိုတာလူတိုင်းလှုပ်ဖို့မတမခဲနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအလွန်ခက်ခဲတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလှုပ်လှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာပဋ္ဌာနံပရိဟိတဝါတရားထုတ်တယ် ကတ္တဝဒုက္ခရာကာရိကံဒီသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရဖို့မဩမနာမသေးဆိုတဲ့ဘဝအဆုံးသတ်ကိုတွေ့ရှိဖို့အတွက်အလွန်ခက်ခဲပင်ပန်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒါတွေလုပ်ပြီးတော့ပဋ္ဌာနာပတဟိတဝါတကယ်ကိုကမ္မထန်ဤစနစ်နဲ့ချိုးပန်းအထုတ်ခဲ့တယ်တဲ့အထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာ အတ္တထမူလေတဗုဒ္ဓဘုစိတ်တိမယတောထင်ရှားကြော့ကြားတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြောင်ဗုဒ္ဓဟိဖင်ရင်းမှာတဲ့ကိုယ်တိုင်တရားကိုသိတဲ့သူများဟောလို့သိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးပြီးကိုယ်ကိုယ်တိုင်အသိဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ပိုင်လမ်းစဉ်နဲ့တရားဓမ္မကျင့်သုံးလို့ ဖះဆိုတာဖြစ်လိမ့်မယ်အတိညာဏ်တွေရရှိသွားလိမ့်မယ်လို့ဖះဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောတာဆိုလိုရင်းအတိတ်ကတော့နော်ကဘာပေါင်းများစွာကြောလည်တဲ့အခါမှာဖះဖြစ်လိမ့်မယ်မေရောကမာယာခမိရောကသုတ်တော်ရဏသူကိုယ်တိုင်ကတော့ခေါ်ရမှာအဲ့ဒီဘဝမှာခက်ခဲပင်ပန်းတဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်ပြီးတော့ညောင်ဗုဒ္ဓဟိပင်ရင်းမှာ သူဟာဖះဖြစ်လိမ့်မယ်အသိဉာဏ်ရရှိလာလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပေါ်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်ဥပတိတ်သောကောလိတောစာအခါဟေတန္တိတာဝကအမျိုးသားတပည့်တွေထဲမှာတဲ့ဥပတိတ်တနဲ့ကောလိတာတို့ကထိတ်တန်းတပည့်နှစ်ဦးဖြစ်လိမ့်မယ်သူတို့ကထည့်ပြီးတော့ဗျာလေးပေးတာဥပတိတ်တဆိုတာငယ်နာမည်နဲ့ပြောတာ သာသနာတော်ရောက်တဲ့အခါယဟန်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ယုတိလေးစားတဲ့အနေနဲ့သာရိပုတ္တရာမိဂေရဲ့နာမည်နဲ့သာရိရဲ့သားတော်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ခေါ်ကြတာဥပတိတ္တဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မခေါ်ပဲနဲ့အမေနာမည်နဲ့ခေါ်လိုက်တာပေါ့နော်သာရိရဲ့သားကြီးပမာပြေမှာလည်းခုခေါ်တယ်လေ အဲဖိုးသားကြီးတို့ဖိုးသားငယ်တို့အဲ့လိုခေါ်ကြတာပဲရှိတယ်ပေါ့တချို့နာမည်မခေါ်တော့ဘူးလေကိုသားကြီးတဲ့အဲ့လိုခေါ်တာတွေရှိကြတယ်နော်အဲ့ဒါလိုပဲသာရီရဲ့သားတော်ကြီးတို့ဆိုပြီးတော့သာရီပုတ္တဆိုနာမည်နဲ့ခေါ်တယ်ကောလိတဆိုတာလေသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကပေါကလာတလူနာမည်ကကောလိတကောလိတဆိုတဲ့အမည် နဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သာသနာတော်မှာမှတ်တမ်းတင်တဲ့အခါမှာပေါကလာနာလို့နာမည်အနွယ်အမည်နဲ့နာမည်ပေးတယ်အဲ့ဒီနှစ်ပါးကတော့ထိတ်တန်းတပြည့်နှစ်ပါးဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့အာနန္ဒောနာမနာနာမေနဥပထိတ်တတိမန်စီနာဒီသူမိရယတိဖျားဖြစ်တဲ့အခါမှာတဲ့ အနန္တအပြည့်ရှိတဲ့ရဟန်းတော်ကသူ့ကိုပြုစုလို့ကြွေးလိမ့်မယ်အလိုကြွေးပေါ့အလိုကြွေးဆိုတာအနိကဥကြည်ဝငယ်ပြုတယ်အလုံးသူ့ရဲ့ဝေယဝစာတွေစီစဉ်ပေးတယ်ခုခေတ်လို့ဆိုရင် PSO လို့ခေါ်မဲ့ထမာတယ်နော်အနိကလုပ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ PSO ပေါ့အဲ့လိုလုပ်လိုက်မယ်တဲ့ နောက်ခေမာဥပလဝဏသအခါဟေတန္တိတာဝိကအမျိုးသမီးဖိက္ခုနီတပည့်မတွေတဲကတော့ခေမာနဲ့ဥပလဝဏတို့ဟာထိတ်တန်းတပည့်မတွေဖြစ်နေပဲမျိုးသမီးတွေကလည်းပဲထိတ်တန်းရောက်တာတွေရှိရှင်သာရိပုတ္တရာလိုကခေမာထေရီရှင်မောကလန်လိုကဥပလဝဏ္ဏ ပညာအရာမှာဣတရေရတယ်တကိုးအရာမှာဣတရေရတယ်တော့ဘိက္ခုနီမနှစ်ဦးဟာလက်ဝဲရလက်ရရနဲ့လက်ဝဲရအစွမ်းတတ္တိထူခြားတဲ့အမျိုးသမီးတပြေးမာလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကယဟန်တော်အတိုင်းဝဲမှာအမျိုးသားယဟန်တော်အမျိုးသမီးယဟန်တော်သူတို့ထဲမှာထိတ်တန်းတပြေးနှစ်ဦးရှိတယ် ဒါတွေကတကယ်အဖွဲ့အစည်းကြီးတည့်မှာလိုအပ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ထူးချွန်ပြီးတော့ထိတ်တန်းအားကိုးရဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောမယ်ဆိုရင်တော့ hierarchy လို့ခေါ်တော့ပေါ့နော်အကြီးချင်းရနမစင်ထားအကြီးချင်းရမတူကြဘူးလေအကြီးချင်းရအစွမ်းဤအမြင့်မားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်တစ်ခါလူဝတ်ကြောင်နေတဲ့ကလည်းပဲရွေးချယ်ထားတာရှိတယ် ဒါရီကသူ့အတူဖြစ်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်စုပန်ပြီးတော့ဖြစ်လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားကဖြာရိတ်ပေးတဲ့ထဲမှာတခါတည်းအတိအကျထဲပြောတာစိတ်တော်အာလဝကောစေဝအခံဟိတံတုပါဒကာဥပဒကာဆိုတာရှရဏသုံးပါးကိုစီကတ်တဲ့ဘုရားဘာသာ လူဝတ်ချောင်လူလောကဘက်ကဒီကနေ့တော့ဘုရားဘာသာဝင်လို့ခေါ်တယ် ဖះလက်ထက်ကတော့ဥပတကဥပတိကလို့ပဲခေါ်တယ်အတုံတော့ညမတူ ဥပတကဥပတကဆိုတာရသော်ဖះထံဖះရဲ့တပည့်အမျိုးသားလို့ဒီလိုဆိုလို့လေပေါ့စိတ်ကကိုယ်ဝဲတဲ့တပည့်အမျိုးသားအဲ့ဒါမဲ့စိတ်တသူချွယ်နဲ့ဟထအာလဝကဟထကာလဝကမင်းသားတို့ဟာထက်တန်းစားနှစ်ဦးဖြစ်နေပဲ အဲ့ဒါပဲသူတို့ကထူးချွန်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတယ်ခုတ်ဆုတ်တရနန္ဒမာတာအကဟိတန္တုပါတိကအမျိုးသမီးဥပတိကမတွေတဲကခုတ်ဆုတ်တရာနဲ့နန္ဒမာတာဆိုတဲ့ဥပတိကမတွေကထိတ်တန်းတပြည့်တွေဖြစ်တယ်။သူကအလွန်ထက်မြက်ကြတယ်ဒါတွေကခုတ်ဆုတ်တရာကပညာအမတမထက်မြက်တယ်။အခုဒီကနေ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပိဋကသုံးပုံထဲမှာ ဣတိယုတ်ပါဠိတော်ဆိုအဲ့ဒီခုတ်ရသိခဟိုတယ်ပေါ့ခုတ်တက်ကနိကေတဲ့မှာဣတိယုတ်ပါဠိတော်ဟာခုတ်စုတ်တရာကမြတ်စွာဘုရားစီတရားနာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဟောထားတဲ့သုတ်တန်နေအဲ့ဒါလေနော်ဣတိယုတ်ပါဠိတော်လို့ခေါ်တယ်ဣတိယုတ်တကဘုရားတိလို့ဟောပါတယ်ဆိုပြီးတော့ तू ကဘာလို့ तू ပြန်ဟောတာတော့ဆိုကောသမီရဲ့နန်းတော်မှာ နန်းရပိပိယသုံးဦးရှိတယ်နန်းရပိပိယတွေက အပြင်ထွက်ခွင့်သိပ်ရှိကြအောင်နော်ဖခင်ရဲ့ခွင့်ပြုချက် ရှိမှအဲ့တော့ကြောင်းသွားပြီးတော့တရားနာဖို့ဆိုတာသူတို့မလွယ်ဘူးမလွယ်တော့အာမဝတီမှုရှိတဲ့အာမဝတီမိဖုရားရဲ့ချမ်းရအမျိုးသမီး900တို့ကဖခင်ကိုအပ္ပဓမ္မကြည်ညိုကြတယ်တရားလည်းပဲအပ္ပဓမ္မလိုက်စားကြတယ်အဲ့တော့သူတို့ကို သူတို့ရဲ့တာဝန်ကိုယူပြီးတော့စစရရတာဝန်ယူဆောင်ရွက်တဲ့အမျိုးသမီးကတော့ဥဒ္ဒရာခါလေးနည်းနည်းကုန်းနေလို့ခုံးစုပ်တရာလို့ခေါ်တာခုံးစာဆိုတာခါကောင်းတာခါလေးနည်းနည်းကုန်းနေလို့ဒါပေမဲ့ तू ကအပဒမသွက်လက်တယ်အပဒမထက်မြက်တယ်ညံကောင်းတယ်သူ့ကိုဖះเจ้าကိုလွတ်ပြီးတော့နေ့စဉ်တရားဟောတာတွေကိုနာယူခိုင်းတယ်နာယူပြီး तू ကပြန်ဟောပြတယ် အဲ့ဒါကိုဣတိဟုတ်တကပါဠိလို့ဆိုပြီးတော့မှတ်တတ်တင်ထားတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ခိုးစုတရာဟာပညာဉာဏ်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်နန္ဒမတာ ဥပတိကမဆိုတာဝေလူကဏ္ဍကီမြို့မှာနေတာသူကအစွမ်းတကူချီမားတယ်ပေါ့နတ်တွေနဲ့တောင်စကားပြောနိုင်လောက်အောင်သူကစွမ်းရင်တတိရှိတယ်သူဇလန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကပါရယနာဝက်ခါထာလေး မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အမတမလေးနှစ်တဲ့တုတ်တန်ခါထာတွေကိုသူကအလွတ်ရတယ်ညခါတို့အနဲ့စောစောတို့ဆိုရင်အဲပါရယနာကိုသူကပိပိတတအတန်နေတန်တာနဲ့သူ့ရဲ့ပြတ်သက်ဆောင်သူ့တိုက်အိမ်လာတာခမ်းမှာတက်ပြီးတော့သူကရွတ်လက်ရှိတယ်သူရွတ်တာကို တခါတော့ဝိသုဏမင်းကြီးကနားထောင် ကောင်းကင်သွားရနဲ့တိုက်ဆိုင်တော့ခက်တရက်ပြီးတော့နားထောင်နေဆုံးတဲ့အခါတာရုခေါ်ဘသူလဲလို့မေးတော့ငါဝတ်တော်နာမည်ကြီးပါလို့ဆိုပြီးအဲ့ဒီနတ်နဲ့စကားပြောရလောက်သူကလည်းစွမ်းတတ္တိရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ခုံးစုတ်တရာနဲ့နန္ဒမတာဆိုတဲ့ဒီဥပဒကမှာနှစ်ဦးဟာအမျိုးသမီးဥပဒိကာတွေထဲမှာသူကထိတ်တန်းတပြည့်တွေဖြစ်နေမယ်ဘောဓိဣမတဝိရတ္တ အတ္တထောတိပေါစတိဖရာတွေဟာပွင့်တဲ့အခါမှာတဆုနဲ့တဆုဟိုပွင့်တဲ့နေရာချင်းမတူသစ်ပင်ကိုမိပြုပြီးတော့သစ်ပင်အောက်မှာပဲတရားတို့တရားမြတ်ရကြတာဒါထူးခြားတယ်ပေါ့နော်ဘုရားဘာသာဝင်ဘုရားဘာသာမှာဖရာဖြစ်သမျှဟာသစ်ပင်အောက်လေးကြီးပဲဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့သစ်ပင်အောက်မှာဖြစ်ရတယ်လဲ။ စဉ်းစားစရာတစ်ပင်ကဘလောက်တန်မိုးရှိလဲဖះတဆူနဲ့တဆူကလည်းပဲတစ်ပင်အောက်မှာမဖြစ်တဲ့ဖះလို့မရှိဘူးအလုံးဟာတစ်ပင်အောက်မှာဖြစ်ကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ပင်ဆိုတာတဘာဝအရေးလူတွေကာမဂုဏ်အာယုံခံစားတဲ့နေရာ မဟုတ်ဘူးတကယ်သူတော်စင်နေဟိုအရေးခိုးပြီးတော့တရားနှလုံးသွင်းတဲ့နေရာတွေ တမိုးရှိတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်တော့လူလောကမှာတပည့်အောင်နေတယ်ဆိုတာလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့မရဘူးလေအိမ်ထဲဝင်သွားရင်တော့တကားပိတ်ထားလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်မယ်တပည့်အောင်ဆိုတာတကယ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတကယ်သူတော်စင်မှအလုံးမြင်တဲ့နေရာမှာနေပြီးတော့သူတပည့်အောင်မှာတရားတို့တရားမြတ်ရချတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့တရားတူတရားမြတ်အတိညာဏ်နေ ရရှိဖို့အတွက်ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့နေရာဟာအရေးကြီးတယ်လူဆိုတာတိတ်တိတ်ပုံလုံးတတ်တယ်အဲတိတ်တိတ်ပုံလုံးတတ်တဲ့အကျင့်စိုးတွေဟာတပင်အောင်မလုံးလို့မရနော်ဒါမို့သူတော်စင်သူတော်မြတ်တွေဟာတပင်အောင်ကိုမျက်နှိုးကြတယ်တဘာဝအရေးတဘာဝတပင်အောင်မှာပဲတရားနှလုံးသွင်းနေထိုင်ကြတာဒါကြောင့်အဲ့ဒီဖျားတွေဒီအသိဉာဏ်ရသွားတာအသိဉာဏ်ရတဲ့နေရာမို့ ဘောဓိပင်လို့ခေါ်တာဘောဓိဆိုတာဘောဓိဥစ္စတိစတုတုမဂ္ဂိတုညာဏံသောတပတိမေတဂရဂမိမေအနာဂမိမေရဟတမေဆိုတဲ့မေ၄ပါးမှာဖြစ်တဲ့အတိညာကိုဘောဓိလို့ခေါ်တာဘောဓိဆိုတာညာကိုခေါ်တာအဲ့ဒီညာဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုလည်းပဲဘောဓိလို့ခေါ်လိုက်တယ်အတိညာဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာ တနည်းအားဖြင့်ပြောမဆိုပညာဘူမိပေါ့နော်ပညာရဲ့ဖြစ်ပေါ်ရနေရလို့ဆိုတော့အဲ့တော့ဖရာတဆူနဲ့တဆူကမတူကြဘူးဒီကဘာမှာပွင့်သွားတဲ့ဖရာတွေတောင်မှပဲကကုသနာမြတ်စွာဘုရားကကုကုပင်အောင်မှာပွင့်တယ်အဲ့ဒီခေတ်ကကုကုပင်သည်ပေါ်ရိပင်အဂနိခေတ်မှာတော့ကုကုပင်ဆိုတာအရေးကောင်းတယ်လေဗမာပြည်မှာတော့ကုကုကနှစ်မျိုးရှိတယ် သင်္မောကုတ်ကိုပမာကုတ်ကိုအရေးရအောင်စိုက်တာသင်္မောကုတ်ကိုလို့ခေါ်တယ်ပမာကုတ်ကိုကအဲ့ဒါလောက်ကြီးအရေးမကောင်းဘူးအပင်ထွားတဲ့သူကသင်္မောကုတ်ကိုဆိုတာတော့အုပ်ဆိုင်ဆိုင်လေးပဲလမ်းမေးမှာစိုက်တာလေကုတ်ကိုပဲညီတယ်အဲ့ဒီကုတ်ကိုပင်အောက်မှာကကုသနမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတာဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီခေတ်ကကုတ်ကိုပင်ဒီပေါ်ရီပင် ဒီကနေ့ခေတ်တော့အယိယပင်မဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ထင်းခုတ်ဆိုင်နေကြတယ်ဘောရိပင်လည်းမသိကြတော့ဒါခစ်ကုံသွားတဲ့သဘောပေါ့နော်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီနောက်မှာပွင့်တဲ့ကောဏကပနာမြတ်စွာဘုရားကောဏကပနာမြတ်စွာဘုရားကြတော့ရှေးသဖန်းပွင့်အောက်မှာပွင့်တယ်သဖန်းပင်အောက်ရှေးသဖန်းပင်အောက်မှာပွင့်လို့ရှေးသဖန်းပင်ဒီဘောရိပင်အဲ့ဒီခက်က ခဏခေတ်တော့တာမန်သစ်ပင်တစ်ခုတည်းဖြစ်သွားပြီ။နောက်ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားကြတော့ညောင်ပိန်းနေလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီညောင်ပိန်းနေဖြစ်အောင်မှပွင့်နေ။ညောင်တော့ညောင်ပဲညောင်ကလည်းပဲညောင်အမျိုးအစားအစိမ့်လောက်ရှိတယ်ပြောတယ်။ညောင်ညောင်မင်းကအမျိုးအစားများတယ်။ဒီကောရဘုရားပွင့်တဲ့ညောင်ကညံဗုဒ္ဓဟေအတ္တထလို့ပါဠိလိုခေါ်တယ်။ဟိုကတော့ညောင်ပိန်းနေ။ ညောင်ပိန်နေပင်မှာပွက်တယ်အဲ့ဒီပင်ကလည်းကသောမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာဆိုရင်တော့ဗောဓိပင်ပေါ့ဒီကနေ့ခေတ်တော့ဗောဓိပင်စရင်နဲ့မှမပပြန်ဘူးအတိမမပြုကြတော့ခက်ကုန်သွားတယ်ကောရမမြတ်စွာဘုရားကြတော့ညောင်ဗုဒ္ဓဟိပင်ညောင်ပင်လို့ခေါ်တဲ့အရွက်မှာအဖျားမှာအဘိဓမ္မာရဲ့ရှည်ရှည်လေး သူ့ရွက်ကတစ်မျိုးအဲ့ဒီမှာပွင့်တာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကနေ့ခေတ်ကြတော့ဘောရိပင်ဆိုတာအဲ့ဒီညောင်ပင်ကိုပဲခေါ်ပြတယ်မျိုးမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘောဓိဣမတဝိရတဒီရဲရင်ပြီး လုံလဝိရိယရှိတဲ့ခောရမဖရာရဲ့အတိညာရရှိတဲ့နေရဟာအတ္တထဆိုတဲ့ညောင်ဗုဒ္ဓဟေပင်ပဲဖြစ်တယ်လို့ အဲ့ဒီဗျာဒိတ်ပွဲမှာအတိအကျဒီပင်္ဂရမြတ်စွာဘုရားကယသိရဲ့ခေါင်းရင်းမှာရက်ပြီးတော့ပြောနေတာနော်ဗျာဒိတ်ပေးနေတာအဲ့ဒီဗျာဒိတ်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာအလုံးပိယတ်တွေကအများကြီးအမရဝတီမြို့ကလူတွေကလည်းဘုရားကြွလာမယ်ဆိုလို့ထွက်ပြီးတော့ကျူးဆိုကြတယ်လမ်းခင်ကြတယ်လမ်းပြင်ကြတယ်ပေါ့ နတ်တွေပြမာတွေကလည်းရောက်ရှိနေကြတယ်ဒီမင်္ဂလာမြတ်စွာဘုရားဆွမ်းကကြွလာတဲ့ဟာကိုချိုးဆိုးပြီးတော့ရှ िख ိုးပူဇော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမှန်တမ်းများတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ သူဝိရရဲ့အသေးလေးလည်းပါလာတော့သူဝိရရဲ့အသေးကကိုကိုဝဆင်းပြီးဒရာခင်းလှူတယ်ဒါအသက်ဆွန့်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်နော်တာမန်ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးအသက်ဆွန့်ပြီးတော့လှုပ်တာတသိန်း ပမာဏရှိတဲ့တန်ဃာတွေကဒုက္ခနာကိုဘောနဲ့ဖြတ်သွားမယ်ဆိုမှုန့်အမှုန့်မှုန့်ညံ့ညံ့ဖြစ်သွားနော်ပြချတ်သွားမှာပဲအကုန်အဲ့ဒါကိုစွန့်ပြီးတော့သူကဒုက္ခနာကိုဘောကနေရှောက်လန့်မှုဆိုပြီးတော့ရှောက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာခေါင်းရင်းမှာရက်ပြီးတော့ဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့စိတ်ဆန္ဒမျောလင်းချက်ကအလွန်ကြီးမားတယ်မျောလင်းချက်ကအလွန်ကြီးမားတယ်စိတ်ဆန္ဒကအလွန်ပြပြတယ် သူလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်အသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူဟာဖះစုပန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိလို့မြတ်စွာဘုရား preached profess prophecy ခေါ်တာပေါ့တလောက်ဆန္ဒပြင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဒါအနာဂတ်ကိုဟောတဲ့စာခဏိခေတ်တောင်မှပဲပင်လယ်ထဲမှာ လေဖိအာနိရဝန်းဖြစ်လို့ရှင်ဘယ်နေ့ပုံတိုင်းတိုက်ပဲဆိုပျော်သေးတာပဲလေဒါဖျားပဲမသိတာမှမရှိတာအဲ့ဒါကြောင့်အကုန်ပြောနိုင်တယ်ဘာကိုချိပြောတာတော့ဆိုရင် သူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒသူ့ရဲ့စွန့်စားနိုင်တဲ့တတ္တိနော်လုံးဝတဲ့တတ္တိသူ့ရဲ့ပြင်းပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒသူ့လုံးတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းအားဒါတွေကိုကြည့်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကနောက်ဘယ်တော့မှမဆုတ်ဘူးဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ ဘယ်တော့မုံတိုင်းဝင်မှာဆိုတာလို့ပဲဘယ်တော့ဖျားဖြစ်မယ်ဆိုတာကြွတင်ပြောနိုင်တယ်နော်ပစ္စုပန်ချင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောတာအဲ့ဒီပြရိတ်ပွဲမှာဣဒံသုတ်တဝါနာဝဆနာအတ္တမတ္တမဟေတိနောအတ္တမတ္တမဟေတိနောအတ္တမဆိုတာဖျားဆိုတာဘယ်သူနဲ့မှမတူဘူးအမတန်မှထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတူလောကမှာမရှိဘူး အဲ့ဒီဘသူနဲ့မှမတူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီပြတဲ့စကားကိုကြားရတဲ့အခါမှာတဲ့အမောဒိတာနရမရုနမတန္တိကတင်စလီအလုံးပိဋကတ်တွေကလူတွေရောနတ်တွေရောလက်အုပ်ချီပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေကြတယ်။တိတ်ကိုဝမ်းသာပြီးတော့တာဓုခေါ်နေကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီပိဋကတ်ကြီးတယ်မှာအလုံးကိုပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ပြီးတော့ဩဘပေးကြတယ်ပေါ့နော်။ ခုခေတ်ဩဝါပေးတာလက်ခုပ်တီးတာအဲ့ဒီခေတ်ကတော့သာဓုသာဓုခေါ်ကြမှာပေါ့သာဓုခေါ်ရရှိတယ်ပြိတ္တတွေကဝန္တာအာရဖြစ်ရင်ဒီကိုယ်မှာပါလာတဲ့ဘဝတွေကိုမြှောက်ကြတာတို့ဘာလို့ရှိတယ်ပေါ့အမျိုးမျိုးပေါ့ခုခေတ်လည်းအမျိုးမျိုးလောက်ကြတာအလံကန်ရန်နာတို့ဘာတို့ပေါ့နော်မျိုးစုံလောက်တာပဲဝန္တာတဲ့အထိတ်မှကိုပြကြတာ အဲ့ဒီခေတ်ကလည်းဒါသူမိတာတေတွေကိုဝိုင်းပြီးတော့အားပေးပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီပိသက်ထဲမှာတဒါဟံမနောအသိမေဃောနာမသူသိခိတောဓမ္မရုရှိကပြန်ပြောပြတာသူကောရမဖရာလက်ထက်မှာယဟန်ဘဝရောက်တဲ့ခါဒါလေးကိုပြန်ပြောတာအဲ့ဒီတုန်းကတဲ့ငါဟာ မေခဆိုတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်အပိဋကတ်ထဲမှာသူပါတယ်သူ့နာမည်ကမေခတဲ့အသိပညာအတတ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မေခဆိုတဲ့လူငယ်ပညာတတ်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့သုတ်တော်ဝဖြာကရဏံတိဋ္ဌံသူမေတ္တမဟာမုနိသူမေတ္တယသိကို အခုလို့ဖျားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဖြားတဲ့စကားမြတ်ကြားတာကိုသူ ကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာတံဝိတ္တထောဘဝိတဝါနာသူမေတိကရုဏာတေရသော်ဘုရားရဲ့ကရုဏာအများအပေါ်မှာကျင်နာတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့သူဝိရာယတိလေးရဲ့အပေါ်မှာသူဟာအမတမခင်မင်ပြီးတော့ယဉ်နှီးသွားတယ်စိတ်ထဲမှာနော်အမတမကြည်ညိုသွားတယ်ပေါ့ မိခဆိုတဲ့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ဖြာတဲ့စကားကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာသူ့ဝိရရဲ့သိပေါ်မှာသူကခင်မင်ယဉ်ဤစိတ်တွေချစ်ခင်တဲ့စိတ်တွေကြီးညိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်သွားပြီတော့ပပ္ပစံတင်္စတံဝီရံသဟာဝအနုပပ္ပစေအဲ့တော့သူဝိရရဲ့သိလေးကယသိဘဝယဟန်ဘဝကူပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာ သူ့နောက်ကနေတပည့်ခံပြီးတော့သူလည်းအဲ့တော့ရဟန်းဟုတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်ရဟန်းဟုတ်ခဲ့တယ်တဲ့အော်ဒီတိုင်းဆိုရင်သူ့ဝိရယတိကဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားထမယတိဝတ်ရဟန်းဝတ်တဲ့သဘောရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးတော့ယဟန်ပြုတာလားမပြုတာမပြုဘူးလားယသိဘဝနဲ့ပဲနေတာလားဆိုတာမရှင်းလင်းဘူးဒီစာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ပပစ္ဆန္တင်္စတံဝီရံသဟတာဝအနုပပ္ပစိသဟဝအနုပပ္ပစိဆိုတော့သူမိရရဲ့တရားဗျာဒိပွဲပြီးတဲ့အခါမှာရမ်းဖြစ်တယ်သူလည်းလိုက်ပြီးတော့အတူတကွသူ့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့ရမ်းဖြစ်တယ်သူဆိုတယ်တံဝူတော့ပါတိမောက္ခတမေအိန္ဒြိယေသူစာပင်စာသူရမ်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပောပေါ်နေပောပေါ်စာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူရသော်ဗျာပြည့်ညတ်ထားတဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့သိခဗုဒ္ဓေနဲ့သူကသူထိန်သိမ်းဆောက်ရှောက်တယ်အိန္ဒြေ၅ပါးကိုလည်းပဲထိန်သိမ်းဆောက်ရှောက်တယ်မျက်စိနာနာလျာကာယဟောဒီမှာတော့ပင်စသူလို့ဆိုတော့အိန္ဒြေ၆ပါးလို့မဆိုဘဲနဲ့ဒီမှာ၅ပါးလို့ဆိုတာထူးနေတယ်အိန္ဒြေကိုထိန်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်တဲ့တုဋ္ဌာစီဝောတတော်ဝီရောစိနတစိနသာသနာကာရကောသူကအမတန်မှဘဝမှာစဉ်စဉ်ကြဲကြဲ မဟုတ်တာမလုပ်ဘူးယဟန်ပြီပြီနေထိုင်လို့စင်ကြယ်သောအသက်မွေးမှုနဲ့နေတယ်အဲ့တော့ယဟန်နေစင်ကြယ်သောအသက်မွေးမှုဆိုတာဆွမ်းခံစားတာပဲသူများစီမတောင်းမှုမယမ်းမှုနော်အလူမခံမှုဆွမ်းခံပြီးတော့စားတယ်ရတာနဲ့ချိန်တတ်တယ်အဲ့လိုဆိုလို့တခြားနည်းနဲ့စီးပွားမလုပ်ဘူးတရားဓမ္မတွေကြီးညိုလို့လှူတဲ့ဆွန်းတစုံနှစ်စုံခံယူပြီးတဲ့အခါဒါနဲ့ပဲမြတ်တာရောင်ရဲတယ်လို့ဆိုလို့ တတော်ဝီတော့အမြဲတမ်းတတိရှိရှိနဲ့သာသနာစိနသာသနာကာရကောမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်လိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့တယ်တဲ့သူဟာအဲ့တော့သူမိတာယသိနဲ့အတူဒီပင်ကရမြတ်စွာဘုရားဓမ္မတပည့်ခံပြီးတော့သာသနာပေါ်ဝင်တဲ့သဘောအဲ့ဒါလိုယဟန်ဘုရားရောက်သွားတာပထမတုန်းကတော့တကယ်ယဟန်ကောင်ယဟန်ပိတာဆိုနေတယ် ဧဝံဝိဟရမနောဟံပပမိတ်တေနာခိနစီအဲ့လိုသူမိရာရဲ့သိလေးကိုအားချပြီးတော့သာသနာပေါင်းဝင်ရဟန်းခံတဲ့ပြိဘက်တို့ပပမိတ်တေနာခိနစီအဲ့ထဲမဲ့သူ့အပေါင်းအသင်းနေတဲ့ကမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့မိတ်ဆွေရုပ်တွေဆိုတာရှိတတ်တယ်လူစားမိတ်ဆွေရုပ်ဆိုတာမဟုတ်တဲ့ပဲခိုင်းတတ်တယ်နော် မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအကြံပေးတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတိုက်တွန်းတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုခိုင်းတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုမြှူဆွဲတယ်လာပါသွားရအောင်ပြီးရဆိုင်လာသွားရအောင် KTV လာသွားရအောင်မလုပ်မဲ့နဲ့ဆိုပြီးတော့ကစားဝိုင်းသွားကြတယ်ပြော့ပါဏသဟာယတောက်ဖို့တောက်ဖက်ကစားဖို့ကစားပဲအဲ့လိုမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နောက်မှာလိုက်သွားတာဒါမျိုးဆိုတာရှိတယ် အဲ့ဒါကိုပပမိတ်တာလို့ခေါ်တယ်အဆိုးဘက်ကိုရောက်သွားစေတယ်မိတ်ဆွေမိတ်ဆွေခင်လို့ရှိရင်မိတ်ဆွေနောက်မှာပါသွားရတယ်ဆွဲတာနဲ့ပဲပါသွားရတယ်တချို့ကအဲ့ဒါကိုသူပြန်ပြောပြတာဧဝံဝိဟရမနောဟာဒီလိုဒီလိုသူကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေပေမဲ့လို့တဲ့ပပမိတ်တေနာခိနစီနိယောစီတောအနာစာရိသူမေခပရိတံတိတောမဟုတ်တရုပ်အလုပ်တွေပေါ်မှာသူခိုင်းတာနဲ့သူ့ရဲ့ဆွဲတရားကြောင့် သူရဲ့ပါဆွေးလောက်တာပေါ့နော်တိုက်တွန်းတာကြောင့်မလို့သူဟာတကယ်ကိုအကျင့်ကောင်းနေတဲ့လမ်းကြောင်းလမ်းလမ်းမှန်ကဆုံးရှုံးနေတာသွားတယ်ဆိုတော့သူကအကျင့်ပြက်ပုံကိုတယောက်ဖြစ်သွားတယ်လူတော်လူကောင်းဘဝကနေပြီးတော့အပေါင်းအသင်းမှားပြီးတော့အကျင့်ပြက်သွားတယ်ဒါတတိထားเสียပဲပေါ့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဒါဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကကြည်ပေါ်တုတ်တဲ့ချင်းအသေဝနာစပါဠနာ သိဉာဏ်ကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဆွဲဆောင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေမဟုတ်တာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေနဲ့မပေါင်းမိစေနဲ့တဲ့ပေါင်းမိရင်သူ့နောက်ပါသွားတတ်တယ်အဲ့ပြောတာအဲ့တော့သူဟာအဲ့လိုမကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကြောင့်အနာစာရီမချင့်တဲ့နဲ့မသိလျော်တဲ့အကျင့်တွေကျင့်တယ်ရဟန်းတော်တွေနဲ့မသိလျော်တဲ့အကျင့်မျိုးတွေကျင့်တယ်ပေါ့ဒါမို့ အဲမျိုးတွေကျင့်ပြီးတော့သူမဲ့ခါပြိတ္တသိတော်တကယ်ကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးကနေပြီးတော့သူကပျက်စီးသွားတယ်ဝိတက်ကဝတိကောဟုတ်တော်ဟာသာသနာတော်အပက္ခမေနောက်ဆုံးကြတော့မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေမကောင်းတာတွေလုပ်ရင်းကနေပြီးတော့စိတ်ကူးရင်ပြီးတော့စိတ်ကူးနောက်ပါသွားပြီးတော့လူထွက်သွားတယ်သာသနာဘောင်ကထွက်ခွာသွားတယ်သာသနာဘောင်ကထွက်ဖို့စိတ်ကူးရတာ အများကြီးပဲဒါလည်းကိုယ်နဲ့ထွက်ရတာမဟုတ်ဘူးတခါတလေကြတော့စိတ်ကူးရင်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုအားကြတဲ့အတွေးတွေတွေးပြီးတော့မှဘုန်းကြီးတွေကလူထွက်ကြတာများတယ်ဘုန်းကြီးလူထွက်တယ်ဆိုတာလောလောကူနဲ့ထွက်တယ်လို့တော့မအောင်မိနဲ့ဟိုငဲ့ဒီငဲ့နဲ့ဘုန်းကြီးတွေသာသနာပေါင်းရောက်လာပြီးတော့ပျော့လို့ကြီးနေတယ်လို့မအောင်မိနဲ့နော်အလုံးအတော်တော်များများအောင့်နေတာရခိုင်တော့များတယ် ပြောလို့နေတာရခိုင်တော့နဲကမအောင်နဲ့လို့ထွက်သွားတဲ့ကိုရော်တွေတက်ရှိတယ်အဲ့ဒါတခါတော့ကတောင်မှပုံဝတ္ထုလေးတစ်ခုရှိသေးတယ်မန္တလေးမှာတဲ့စာချနေတဲ့ဘုန်းကြီးကြီးတွေပါလူထွက်သွားသူကတပည့်တွေကိုစာချပြီး120လောက်ကြောမှထွက်တဲ့ဘုန်းကြီးပေါ့တနေ့ကျတော့သူကခေါင်းပေါင်းစိမ့်ကြီးပေါင်းပြီးတော့မဟာမြတ်မုနိဖရာကြီးဘက်ကိုဖရာသွား ရှ िख ိုရင်ပြန်လာတော့သူ့တပည့်တွေနဲ့တွေ့တယ်သူ့တပည့်တွေနဲ့တွေ့တော့သူစားချပေးတဲ့ကိုတော်တွေကဝိုင်းပြီးတော့ဟာဆရာကြီးသင်္ကန်းပြန်ဖို့ပါသူတို့စားပြန်ချပေးပါနဲ့ဆိုပြီးတင်းဝိုင်းပြီးတော့ပြောကြတယ်ပြောတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးလူတွေကြည့်ရပါပြောတော့ဆိုမလုံးကြပါနဲ့ကိုတော်တို့ဒီဘွားရောက်အောင်မနေကြိုးစားထားရတာပါလို့ပြောတော့အဲ့ဒါလူထွက်ဖို့ဆိုလွယ်တာမဟုတ်ဘူး ထီပွားရအောင်ကိုမနေစူးစမ်းထားတာမလုပ်ကြပါနဲ့လို့ပြောတယ်မလုပ်ကြပါနဲ့ကိုရောတို့ဒါရအောင်ဒီခွင့်ရေးရအောင်ကိုမနေစူးစမ်းထားတာပါလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါလူထွက်ဖို့ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးဝတ်ပြီးမိဝတ်ပြီးရင်လည်းဟိုငဲ့ဒီငဲ့နဲ့အဲ့ဒါလိုနေပြီးပြဲသွားကြတာမျိုးအဲ့တော့ဒီကဒီပုဂ္ဂိုလ် तू ပြောတာလဲကြည့်ဝိတက်ကဝတိကောဟုတ်တော်ဟာစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့စိတ်ကူးနောက်စိတ်ကူးရဲ့ စွမ်းဆောင်မှုနောက်စိတ်ကူးနောက်လိုက်သွားပြီးတော့သာသနာတော်ဘက်ကမေသာသနာတော်ကထွက်ခွာခဲ့ရတယ်ဆိုတော့လူကိုလဲခဲ့ပါတယ်လို့ပြောတာပစ္ဆာတေနကုမေတေနပယုတ်တော်မာတုခန္တကအဲ့နောက်ပိုင်းလူဖြစ်သွားတော့လည်းပဲတဲ့အဲ့ဒီခုနမကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေသူ့ပေါ်မှာ မကောင်းတာကိုတိုက်တွန်းတဲ့မိတ်ဆွေကသူ့ရဲ့လက်ချက်နဲ့သူ့ရဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်မှုကြောင့် အမေအရင်ကိုတောင်တတ်မိသွားတယ်အဲ့လိုထိအောင်လူစုဘဝရောက်သွားတာနော်ခါတရိတ်ဒုဋ္ဌမှာပယုတ်တော်မာဒုက္ခတနာသူ့အမေကိုတတ်ဖြစ်ဖို့တိုက်တွန်းတဲ့အခါအကရိအာနန္တရိယခါတရိတ်ဒုဋ္ဌမှာနဲ့တော့စိတ်ဆိုးမှန်ဆိုမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့သူ့အမေကိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ပြီးတော့အာနန္ဒရိယကံကြီးထီအောင်ကျူးလွန်ခဲ့မိပါတယ် ကုရုဇဉ်ဆိုတာတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်မိတ်ဆွေရဲ့ကျုပ်ရဲ့တိုက်တက်မှုကြောင့်ဘုန်းကြီးဘွားကလူကိုလဲသွားလူဘွားရောက်တဲ့အခါမှာအဆိုးတွေအကောင်းတာတွေဒုစရိုက်တွေလှုပ်ရင်နောက်ဆုံးကအမေတတ်တဲ့ဘွားအထိအောင်ရောက်သွားတယ်လမ်းကြောင်းကအဲ့လောက်ထိအောင်ဆိုးသွားတယ်အဲ့တော့သူဘယ်ဘွားရောက်သွားတော့ဆိုတာဒါသူ့ရဲ့အတိတ်အကြောင်းတွေကိုကိုမချမ်းမချွင်းပြန်ပြောနေတာနော် တတောစုတော်မဟာဝိစိန်ဥပပန္နောသုထာရဏအဲ့ဒီကနေသိတဲ့အခါကျတော့တဲ့အမတန်ကိုဒုက္ခချီးမားတဲ့မဟာအဝိစိငရဲကြီးမှာသွားဖြစ်ရပါတယ်အဝိစိဆိုတာမီးတောက်နေတာအကြာလက်မရှိအောင်ဘယ်တော့မှမီးကငြိမ့်နေမရှိဘူးအများနဲ့မီးလျံနေကအကြာမရှိအောင်တယ်လို့အဝိစိဝိစိဆိုတာအကြာလက်ဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့အကြာလက်လည်းမရှိဘူး တရဝါရီရော့သွားတယ်လို့လည်းမရှိဘူးအပူထဲမှာအတ္တိထဲ့ထားတယ်လို့ပဲတရဝါရီကအများကြီးနော်ဖန်ဘူးထဲမှာပဲစီလေးတွေထဲ့ထားတယ်လို့ပြည့်အဝိဇ္ဇငယ်ကလူပြည့်တို့ကြက်တိကြက်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားငါးกว่าတော့ကြည်ပါလားငါးဥတွေဟာဘလောက်ကတ်နေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနော်ငါးဥတွေဟာငါးပြီးခင် ငါငါမိခင်ရဲ့ဝန်ထဲမှာရှိတဲ့ဥတွေကတခုတည်းတခုတွဲနေတာလေအဲ့တော့ဝီစင်ငရဲရောက်သွားလို့ရှင်လည်းအဲ့လိုလေတယောက်တည်းတော့မဟုတ်ဘူးအများစုကြိုက်ရင်တော့အဲ့ဒီမှာကတ်နေတာပဲညာကြီးပဲအဲ့လိုအကြမ်းလက်မရှိအောင်အမြဲတမ်းများတဲ့ငရဲဒုက္ခ ငရဲဘုံရောက်ပြီးတော့သူကဝိနိပါဒကတောတန်တောတန်တရိဒုက္ခိတောစိရံတန်တရာထဲမှာအခုလို့ကိုမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်တာဝိနိပါဒဆိုတာကိုမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ရှင်ရဲ့ဒုက္ခမျိုးစုံရောက်တယ်ရှင်ရဲ့ဒုက္ခရောက်ဖို့ဆိုတော့ဘယ်သူမှမဖြစ်ချင်ဘူးလေမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ပြီးတော့ စင်စင်ရဲနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကဘာပေါင်းများစွာတန်တရားမှာကျင်နေခဲ့တယ်အဲ့ဒီဘဝကလေးကတည်သွားလိုက်တာနပုနောအတ္တတံဝိရံသူမေတ္တနရပုဂ္ဂောသူချစ်ခင်မြတ်နိုးခဲ့တဲ့သူမေတ္တယသိဘဝကပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒီတန်တရားထဲမှာတစ်ခါမှမကြုံရတော့ဘူးနော်မတွေ့တော့ဘူးသူ အဲ့တော့ဘဝဆိုတာခဏတွေးကြတာအများနဲ့တွေးတာမဟုတ်အဲ့တော့သူမိတော့ဗျာရိတ်ဘေးတုန်းကသူကအမဓမ္မချီညိုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟုတ်တန်တရားထဲမှာသူကတခါတည်းအဝိဇ္ဇကျသွားပြီးတော့နောက်တခါမှကိုမတွေ့တာတဲ့ဒီဘောမရဆိုတာတခါမှမတွေ့တော့ဘူးအဲ့တော့မတွေ့တဲ့ကဘာဘယ်လောက်ကြာတော့ဆိုလေးသင်ချေနဲ့ကဘာတသိန်းမတွေ့ရတာနည်းနည်းမဟုတ်ဘူးရှည်တွက်လို့မရတဲ့ကဘာက လေးခါချုပ်တယ်ရှည်တွက်လို့ရတာကတသိန်းဒီလိုဆုပ်လို့တယ်ရေတွက်ကင်းမဲ့တာကလေးခါလောက်ချုပ်ပြီးတော့ကဘာတသိန်းအဲ့ဒီ၄သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းကလပတ်လို့တခါမှပြန်မတွေးတော့တာတဲ့နောက်အတ္တမိန်ကပ်ပေသမုဒ္ဒံမိမစ္ဆောအာသိန်တိမိန်ကလောဒီဗဒ္ဒကဘာရောက်တဲ့အခါကြတော့တဲ့သူကဘာဖြစ်တော့ ပင်လေကြီးထဲမှာတိမိန်ကလဆိုတဲ့ငါလဖြစ်တယ်အင်တန်ချီးတဲ့ငါမျိုးတွေအဲ့ဒီငါကြီးတယ်တိမိဆိုတဲ့ငါကိုပြိုနိုင်လောက်အောင်ချီးလို့တိမိန်ကလလို့ခေါ်တယ်တိမိတိမိန်ကလအဲ့ဒီငါတွေอ่ะအဲ့တော့တိမိဆိုတဲ့ငါမျိုးကိုမျိုးနိုင်လောက်အောင်ဒုက္ခတာကိုရက်ချီလို့တိမိန်ကလပင်လေထဲမှာပဲနေတယ်ငါကြီးတယ် အဲ့ဒီတိမင်္ဂလာဆိုတဲ့၅မျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌဝဟံသာဂရေနာဝံခောစရထမှုပါကမေပင်လေတဲ့သွားတဲ့တင်မောကြီးကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့အစာထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတင်မောကြီးကိုဖမ်းဖို့စားဖို့ပြို့ဖို့လုပ်တာနော်ပင်လေထဲမှာမျောလာတာဆိုရင်ဒါသူတို့ကစားပဲဟတ်မှာပဲအဲ့တော့ပင်လေထဲမှာ ရှေးခေတ်ကရွက်လေကြီးတွေပေါ့လေလေချီကြီးတွေအပင်လယ်ထဲမှာရောက်လာတဲ့လေချီကြီးကိုသူကအစာရှာတဲ့အနေနဲ့လေကြီးကိုတိုက်ခိုက်တယ်ပေါ့လေကြီးကိုတိုက်ခိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌဝမံဝါနိစာဖိတာဗုဒ္ဓသစ္စာမနုဿရအဲ့ဒီငါးကြီးကသူတို့လှေကြီးကိုမျိုးဖို့အမီးနဲ့ပုတ်ဖို့ပါဇက်ကြီးဟပြီးတော့လာတဲ့အခါ အဲ့ဒီသင်္ဘောကြီးပေါ်မှာပါတဲ့လူတွေကကြောက်ပြီးတော့អော်ကြတာအဲ့ငါကြီးမျက်နှာနဲ့អော်ကြတာနှုတ်ဆိုလေကြီးပါမျိုးသွားမှသူကနော်လေကြီးပါမျိုးမှာသူပစက်ကျက်အချီကြီးသင်္ဘောကြီးတဲ့လင်းကစားပို့ချီတာအဲ့ဒါကြီးမြင်တော့ကုံတယ်တွေကကြောက်ပြီးတော့អော်ကြတယ်တဲ့អော်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာကောရမဖေကလောကမှာပွင့်နေတော့ කොරම පියා උට්ටන්ඩාවි. කොරමෝටි මහකු කෝතන් තොට වටිහි උඩිරිට. කොර්ම පයා කෙරොමුවා කොර්ම පයා කෙරොමුවාන ඕලයි ජරහතුරු කොන්දෙරිය. එරිඩු ඕලයිඩේ කජර පොපත්තිඥන්තරීටවාන්න ඩටෝ කලෙන්ගටෝ කොර්ම පයාසුරේ ඇතංගු කොර්මාසුරේ ඇතංගු චාලයිඩේ කාජරවා. သူမိတာရေသေဝါတော့ဂေါရမဖရာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အတန်သူကကြားဘူးအဲ့ဒါလေးပြန်တတိယသွားကဲကဘာဘောင်းတော့များတော့ကြောက်သွားရင်ပဲပြန်တတိယတယ်အံ့ဩကြကောင်းနော်နားထဲမှာအဲ့ဒါကြားလာတော့ဒီတန်ကကြားဘူးပါတယ်ဂေါရမဖရာကဲတော်မူပါဆိုတဲ့ဂေါရမဆိုတဲ့အတန်ကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပုပ္ပတင်ညာတရိတဝါနာတတော်ကာလင်ကတော်ဟံအမှတ်ဉာဏ်လေးကပြန်ပေါ်လာတယ် ဘာတွေပေါ်လာတော့ဖြာရိတ်ပွဲမှာဒီပင်္ဂရမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့စကားတွေပြန်ပြီးတော့ကြားရောင်လာတယ်ပြန်မှတ်မိလာတယ်ပေါ့နော်တော်တော်ထူးဆန်းနေဘဝမှာနှစ်တူတူလေးလည်းမဟုတ်ဘူးကဘာပေါင်းမြောင်များစွာကိုပြီးပြောက်ပြီးတော့နေတာပြန်ပြီးတတိယလိုက်တယ်အဲ့လိုတတိယလိုက်တဲ့အခါမှာသူကတေးသွားတယ်ငါကြီးက သူများကိုဒုက္ခမပေးတော့ဘဲနဲ့ငါဟာတည်သွားတယ်တည်သွားပြီးတော့ကောရမဖရာဆိုတဲ့အတန်ကိုအာယုံပြုရင်းကနေပြီးတော့တာဝတိယံကုလေအိဋ္ဌိစာတော်ပြမနာစာတိယံတာဝတိမျိုးကပြမနာလူမျိုးတွေအိမ်မှာတဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပြမနာလူမျိုးအိမ်မှာသွားပြီးတော့လူဖြစ်တယ် ငါးဘဝကတည်ပြီးတော့လူတော်ဖြစ်တယ်တာဝတိမျိုးရောက်သွားတန်တရားဆိုတာအဲ့တိုင်ပဲရောက်ချင်ရောက်တာယထာကမံကမိတ်တန်တိပုံညပါပဖလူဘကကုသကံအကုသကံအလိုက်လူတွေဟာဘဝဟိုဘဝရောက်လိုက်ဒီဘဝရောက်လိုက်အကုသကအကြပေးရင်အကုသနောက်ပါသွားပြန်ကုသကအကျိုးပေးလို့ရှိရင် ကုသနောက်ပါသွားခုဂေါရမဖရာဆိုတာကြည်နူးခဲ့တဲ့ ပြားတွေပွဲတော့ငါချီနှူးခဲ့ရတဲ့ဟာလေးကပြန်ပေါ်လာတာအဲ့ဒါလေးကကဲတင်သွားပြီးတော့သူကလူဘွားပြန်ရောက်တာဘယ်သူမှမတတ်နိုင်ဘူးဒါတွေကတန်တရားကျင့်နေဆိုတာအဲ့တိုင်းပဲဒါမို့လို့ကိုယ့်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဆိုရင် ကောင်းတာလေးတွေစွဲနေအောင်လုပ်ထားမှရအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီပုံနာမြို့မှာလူဖြစ်တဲ့ခါ အာသိန်ဓမ္မရုစီနာမတပ္ပပပစိကုစကောလူဖြစ်ရုံမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာဆိုအလုံးဝဆက်ဆုပ်ယွန်းရှာမုန်းတိတတ်တဲ့အမှန်တရားကိုသာကြိုက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတော့ဖြစ်တယ်တဲ့ဓမ္မရုစီအမှန်ကိုသာကြိုက်တယ်မကောင်းတာတွေမလုပ်ဘူးမွေးကြတဲ့ကသူတော်ကောင်းလေးဖြစ်လာတယ်ရှိတယ်လေတချို့ကလေးလေးတွေကနော်မွေးကြတဲ့ကသူကောင်းတာတွေဓမ္မရုစီ မန္တရားကိုမျက်နှိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌဝဟံလောကပစ္စောတံသာတိယတတ္တဝတိကောခုနှစ်နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကလည်းသာဝတိမြို့ကြွကြွလာတတ်တယ်စေရွန်အကြောင်းမှာတရင်သုံးနေရှိတော့တစ်ချိန်တော့သူခုနှစ်နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုနဲ့ဆုံမိသွားတယ်ပေါ့ ကြုံတွေ့ကြုံသွားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဆုံတွေ့သွားတဲ့အခါမှာမဟာစေတဝနံခန္ဓဝါပပိစေနာခါရိယံစေရွန်เจ้าတော်ကြီးကိုသွားပြီးတော့သူကလူပေါင်းခွာရှောင်ပြီးတော့ခုနှစ်နှစ်အရွယ်မှာရှင်သာမဏေပြုတ်လိုက်တယ်တဲ့ဘုရားစီမှာရှင်ပြုတ်လိုက်တယ်ဥပေမိဗုဒ္ဓံတိခတ်တုံရတ္တိယအထိဝတ္တသာဘလောက်ထိအောင်ရနိုးတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကို နေ့ခါညခါတနေ့သုံးခါလောက်ဘုရားစီကိုရောက်တယ်မြတ်မြတ်တို့တို့စိကတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်တဒါဒိဋ္ဌဝပုဏိအာဟစိရံဓမ္မရုစီတိမံအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနာသူကကိုရင်ဝုတ်ပြီးတော့မကြာခဏရောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုခေါ်လိုက်တယ်တဲ့ဓမ္မရုစီမင်းနဲ့မတွေ့တာကြာလှပြီ သူမိတာကိုကတော့ငါတွေ့ပြီးတော့ခုမှတစ်ခါဒုတိယအကြိမ်တွေ့တာလေပထမတွေ့တော့ငါဖြာဒိတ်ပွဲမှာတွေ့ခဲ့တယ်အခုတစ်ခါတွေ့တာဒါဒုတိယအကြိမ်ပဲရှိသေးတယ်ကဘာပေါင်းက၄သိန်းချိန်နဲ့ကွာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ပြောလိုက်တယ်တဲ့ပြန်စဉ်းစားပြီတတောဟံအဝဆံဗုဒ္ဓတတာဒိဋ္ဌဝမုဏိအာဟ မြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တယ်တဲ့စိရံဓမ္မရုစီတိမံဓမ္မရုစီမင်းနဲ့မတွေ့တာကြာလာပြီလို့သူ့ဓမ္မရုစီလို့ခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့မတွေ့ရတာကြာလာပြီတတောဟံအဝဆံဗုဒ္ဓံပုပ္ပကမ္မပပဝိတံအတိတ်ဘဝတုန်းကကုသိုလ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့တတိယစေနိုင်တဲ့သူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကအခုလို့မိန့်ကြားလိုက်တာဖြစ်တယ်တဲ့သူစိရံတတပုံညလက္ခဏာ ပฏิပုပ္ပေနဝိတုဒ္ဓပစ္စယအတိတ်ဘဝတုန်းကပြုလုပ်ခဲ့လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေစင်ကြယ်တန်ရှင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကုကာယတော်ဟာကုသိုလ်ရဲ့အမှတ်သားတွေရောက်ပြားစွာပါရှိတယ်တတပုံညလက္ခဏာဆိုများစွာသောအမှတ်သားတွေကုသိုလ်ရဲ့ပုံရိပ်တွေကပါရမီပုံရိပ်အမှတ်တစိတ်တွေပါနော်သူများနဲ့မတူတဲ့ လှပချောမောတပ်ပေတဲ့ရုပ်ဆင်းဥပမာဆိုတော့ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမျက်ခုံးကလှတယ်မျက်လုံးကလှတယ်ကိုယ်ကာယပုံမှန်တဏ္ဍာကလှတယ်အသားရည်ကလှတယ်ဒါပါရမီပုံရိပ်တွေပဲလေပါရမီရဲ့ပုံတွေချို့ကြတော့မျက်လုံးတော့ပါတယ်မိတ္တိတေးလေးဖြစ်တယ်အဲထိုင်းသွားပြီးတော့အဲ့ဒါသွားပြီးတော့ချဲ့သေးတယ်တချို့ကအဲနှာခေါင်းကပြားချကြည့်ဖြစ်နေတယ်လူလည်းရှိတာပဲ အဲ့တော့ပါရမီပုံရိပ်ဆိုတာအဲ့တော့အလွန်ဆုံးအလှဆုံးပုံရိပ်လေးတွေကိုကုသကံကနေဖန်ပြီးပေးထားတာအဲ့ဒါကိုတတပုံညာလက္ခဏာလို့ပြောတာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အမှတ်သားတွေအားလုံးဟာအမှန်တမ်းကုသကံရဲ့ပုံရိပ်ကလေးတွေပေါ်နေတယ်တဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်အဟမေသ သူပိခဏတဝတဝပတ္တမိနိရုပရဝိကံသူကအာရပါရမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြော်ပြီးသူပြောလိုက်တာပါရမီပုံရိပ်အမတ်တစိတ်တွေနဲ့အလွန်စင်ကြယ်တန်ရှင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုရရှိတဲ့အရှင်ဘုရားကိုဒီကနေ့သူဖူးတွေ့ရပါတယ်တဲ့နိုင်ရှင်စရာနိုင်ရှင်ပြီးတော့ပြောလောက်ပြောလို့မရလောက်အောင် တင့်တယ်တတ်ပေတဲ့ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ်ကာယတော်ကို तू ကတွေ့ရပါတယ်လို့လို့လျှောက်တယ်သူစီရန်ဝိဟတတမောမယအလွန်ကြာမြင့်စွာဖုံးအုပ်လာတဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတိဟုသောအမှောင်တိုက်ကိုလည်းပဲအရှင်ဘုရားဟောပြောချက်နဲ့သူဟာအမှောင်ကင်းသွားပါတယ်သူစီရခေနတတိဝိသောဝိတာ ဝိတောတိတာသူစီရအခေနအလွန်စံကြဲတဲ့ညာအမြင်နဲ့တဏှာတိဟုသော သမုဒ္ဒရာကြီးကို6ခန်း6ခန်းသွားအောင်လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါတဏှာကိုမြစ်နဲ့ဥပမာသမုဒ္ဒရာနဲ့ဥပမာပေးထားတာဘာလို့လို့ဆိုရင် သမုဒ္ဒရာဆိုတော့ဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးတဏှာကလည်းဘယ်တော့မှမပြည့်ဘူးတို့ဘာပြည့်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူး ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတဏှာဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးကိုလည်းပဲကောင်းမြတ်တဲ့ညံ့မြင်နဲ့ပဲသူက6သိသွားအောင်လုံနိုင်ခဲ့ပြီပေါ့ဆိုလိုတာကတဏှာကိုဘယ်တော့မှလှုပ်ပါမပြည့်တဲ့တဏှာကိုလည်းပဲလှုပ်ပါပြည့်အောင်သူလုံနိုင်ခဲ့တယ်တင်စားပြီးတော့ပြောလိုက်တာပင်လယ်နဲ့တူတဲ့တဏှာဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးကို အလွန်စင်ကြယ်တဲ့ညံ့မြင်တဲ့တဏှာသမုဒ္ဒရာကြီးကို6ခန်းတော့အောင် သူလုံးနိုင်ခဲ့ပါပြီသူစိရန်အမလံဝိသောတိတံအလွန်ကိုစင်ကြယ်ပြီးတော့အညစ်ကြေးကင်းတဲ့အတိညာဉာဏ်ဖြင့်ပြီးတော့မျက်လုံးကိုလည်းပဲသူဟာရရှိခဲ့ပါပြီလို့သူစိရန်အမလံဝိသောတိတံနေယနံညာနာမလံမဟာမုနိရှင်တော်မြတ်ဖရာရဲ့အစွမ်းကြောင့် သူတရားတွေနာရလို့အဲသူကတရားဥဒိယမြတ်ရတဲ့အခါမှာရှောက်တဲ့စကားလေးပေါ့ဒါအလိုစင်ကြယ်တန်ရှင်းပြီးတော့အညစ်အကြေးကင်းတဲ့ဩညာအမြင်ညာနဲ့ပြီးတော့မျက်စိအမြင်ကိုသူဟာရရှိခဲ့ပါပြီစေရကာလသမင်ခီတော်တရားအဝိနတ်တော်ပုဏ္ဏရတနာစေရံ နှစ်ပေါင်းများစွာကာလရှိကြအရှင်ဘုရားနဲ့ဆုံစည်းခဲ့ရတဲ့ဒီကံကြမ္မာတွေဟာတဲ့ပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အခုတော့ပြန်ပြီးတော့ဆုံပြီးကြပြန်ပြီပေါ့ဟုတ်တယ်လေသာသနာဒေသင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းကလပ်ပလုံးအလုံးကိုကြာမြင့်စွာ ကွဲကွာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ကတွေ့ဆုံပြီးတော့ ချီနူးခဲ့ရတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးကြောင့်အခုပြန်ပြီးတော့ဆုံရပြန်ပါပြီပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီကုသိုလ်လေးကြောင့်ပြန်ဆုံရတယ်အကုသိုလ်တွေလုံးလို့ကွဲသွားတာကွဲသွားရနေအခုပြန်ဆုံရပါပြီတဲ့ပုဏ္ဏရိစ္ဆသမဂတောတရားအရှင်ဘုရားနဲ့ဒီကနေ့ပြန်ပေါင်းမိပြီဆုံမိပြီနာဟိနတန္တိကတာနိခောရမဒီစကားလေးရမှတ်သားကြကောင်း။အိုကောရမမြတ်ဖျား တပည့်တော်တို့လှုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေဟာဘယ်တော့မှပျောက်ပြက်မသွားဘူးကိုလှုပ်ခဲ့တာတွေကြာညင်တော့ကြာမယ်ပျောက်သွားတာမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ဒါမှမဟုတ်ကံတရားဆိုတာဘယ်တော့မှပျောက်မသွားဘူးပြန်ပေါ်လာတယ်နည်းနည်းပဲဖြစ်စေများများပဲဖြစ်စေကံတရားဆိုတာပျောက်သွားတာမရှိဘူးတဲ့အခွင့်အခါမသိလို့မပေါ်လာတာဖြစ်မယ်ပြန်ပေါ်လာမယ်တနေ့ကျအဲအကြောင်းကိုတတိထားပြီးတော့ကောင်းတာတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော် အဲ့ဒါသူယဟန္တာဖြစ်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တဲ့စကားပြီးတဲ့အခါကျတော့မှယဟန်တွေကိုသူယဟန်တွေကိုသူပြိဋိဘံဆံဃဏိမှာသူပြောတဲ့စကားတွေကဘာတွေတော့ဆိုခိတိတာသာပိတမရှံတရဘဝတ္တပေတမှုဟတာသူယင်တဲ့ကိလေသာတွေအကုန်လုံးရှုပ် မိရှုဖြက်စီးခဲ့ပါဖြက်စီးပြီးပါပြီတဲ့ဘဝတတ်ပေတမှုဟတာဘဝဟုသမျှကိုလည်းပဲပယ်ဖြတ်ပြီးပါပြီနောက်ဘဝဆိုတာသူမှမရှိတော့ဘူးကိလေသာမရှိတော့လို့နောက်ဘဝဆိုတာသူမှမရှိတော့နာဂောဝဗန္နနစစ်တဝဝိဟရာမိနာတော်ကျိုးတွေနဲ့တုံနှောင်ထားတဲ့ခြေတော့ကိုထုခတ်ထားတဲ့ဆင်းကြီးဟာအဲ့ဒီထူးကျိုးကိုဖြတ်ပြီးတော့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားသလိုပဲသူ့မှာအနှောင့်ဖွဲ့တွေလုံးဝခင်းပြီးအာသောကင်းကာစအခုနေရပါတယ်တောကတံဝတ္ထမေအာတိမမဗုဒ္ဓတတန္တိကေအရှင်ဘုရားထံတပည့်တော်လာခြင်းဟာကောင်းသောလာခြင်းပါအမတမအကျိုးရှိလိုက်တာအရှင်ဘုရားနဲ့တွေ့ရတာအလွန်ကိုအကျိုးရှိပါတယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်ကောင်းသောလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်တိတ်သောဝိဇ္ဇာအနုပ္ပတ္တကတံဗုဒ္ဓတသာသနာ ပုရိအားလို့ခေါ်တယ်ပုဗ္ဗေနိဝါဒနုတ္တိဉာဏ်ဒေဝစက္ခုဉာဏ်အာတဝခယဉာဏ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာဉာဏ်၃ပါးကိုသူရရှိပြီးပါပြီတဲ့ကတံဗုဒ္ဓတသာသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေလိုက်နာကျင့်သုံးလို့ပြီးပါပြီတဲ့သူအပြည့်စုံယန္နာဖြစ်သွားရင်ဒါလုပ်ငန်းပြီးသွားပြီပေါ့ပဋိသမ္မိရာစတတ်သောဝိမောက္ခပိစအဋ္ဌိမေ ပဋိသဗ္ဗိဒညာ၄ပါးကိုလည်းသူရရှိပြီးပါပြီတဲ့ဝိမောက္ခပိစ္ဆာအဋ္ဌိမေဝိမောက္ခ၈ပါးဆံနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားတွေကိုလည်းသူရပြီးပါပြီတဲ့ဆလပေညာသစ္စိကတာအဘိညာဉ်6ပါးအစွမ်းတကူတွေကိုလည်းသူရပြီးပါပြီဆိုပြီးကတံဗုဒ္ဓတသာသနာမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတိုင်းအလုံးလုပ်ပြီးပါပြီလို့ပြောတာနောက်ဆုံး ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံအနိကြတော့ယဟန်နေရအဲ့လိုသူတို့ဘဝအကြောင်းတွေကိုပြောတာကိုဏိကုံချုပ်တဲ့အခါကျတော့အိဋ္ဌံတုတံအာသမဓမ္မရုစီယောထေရောဣမဂါထာယောအပါသိဋ္ဌာဒါမှတ်တမ်းတင်ထားတာနော်အခုပြောရတဲ့ဂါထာပေါင်း28ပုဒ်အဲ့ဒီဂါထာပေါင်း20ကျော်ကိုဓမ္မရုစီယဆိုတဲ့မထေဟာ ရွတ်ဆိုပြီးတော့သူ့ဘဝဇလန်းကိုမတန်းတင်ပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တို့အဲ့ဒီတိုင်းပဲစာပေအနေနဲ့မတန်းတင်ထားတယ်ဆိုတာအပဒါနပါဠိတော်မှာဒီလိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်တရားချစ်ခင်သူတော်စပြိဿပေါင်းတို့ဒီဇလန်းလေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဘဝမှတ်တမ်းလေးတစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ဘဝကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တို့တွေဘယ်လိုပုံဖော်ကြမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ အတိညာလေးတတိတတိနဲ့အတိလေးရသွားလို့ရှင်ကိုယ့်ဘဝအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတရားတော်များအတိုင်းကိုယ့်ဘဝကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ She did try. Shin Pei ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာရှားရှိမှသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မသဘင်ဆင်းခြင်းပါပြုလို့ကြ၍ အမတဒါနဓမ္မဒါနတရားအလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရှုသေးလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုံထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဗဝတ္ထုအစုစုတို့ဖြင့် ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလို့ရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤအဖို့ပါကကိုအမိအဖအဖို့ဖာ ဆွေမျိုးညာတိတို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်နှံလောကဆောင်နှံတို့အားကုသိုလ်အမြဝေငှပါကုန်၏32ဘုံရှင်ဒီကုန်သောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမြတ် ကိုသိရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်း